para reivindicar a presenza das mulleres artistas na arte urbá e contextual, descentralizando recursos e propostas culturais cara aos espazos rurais tamén, non? E, bueno, aguinda situar a Galiza na, na vanguarda da, da arte urbá e rural, e diversa e con perspectiva de xénero. Reivindicamos a presencia das mulleres, reivindicamos a equidade real, eh, reivindicamos, en fin, píntanos o delas fest. Sin Padrón cremos que o delas fest é necesario para cambiar a situación de discriminación e desigualdade que sufre a muller no acto urbano, tanto a nivel material como simbólico. Para convertir a rúa nun espazo de reflexión e inclusión, píntanos o la Fest.